орун алмашуу реакциясы химиялык стакандагы кара порошок жездин эки оксиди ага күкүрт кислотасын куябыз бир аз убакыт аралаштырабыз бир канча убакыттан кийин аралашма көгүш түскө өзгөрдү жездин сульфаты туз пайда болду кол чабуулар